Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini masih perkembangan tugu sub ranting Bululor di kesempatan video kali ini sudah proses pembuatan rambe lor proses pembuatan rambe sing sebelah kiri sudah selesai sudah Gusti diaci ya mampengi nek gawe terus yang sebelah kanan itu masih proses gawe itu kebetulan konco-konco dari bukal teko ngrewangi ngecat jadi nanti kita tanya-tanya dengan Kang Soleh pemboronge ben luwih genah mari kita mendekat Ora silaturahmi bingung nek marep Bingung kok, Cong. patare tenan iki ya, patare ngecat iki. Ya. Jemputan Iya, tangane ora growel blas kok. Amar makruf. Iya. Iya, tangane ora growel blas kok. Jadi ora bakal nyelunah-nyelunah. Apa sing dikarepno? seneng ini perbuatan rambe yang sebelah kanan yang sebelah kiri kalau mengikut dari tubuhnya madem alat berarti sebelah kiri ini masih proses pembuatan untuk rambe tak rambe tak semen piro limo sebelah lima limo baik kiwatan 10 ya 10 sana itu forestaro amar ma'ruf nahi munkar yang sampean iku jaes sawinomo mesti paham opo sing dikarepno ora seneng tawuran eh sawinomo seneng Paket yo anu sate. Mari gaji cilik dia lho, Mas. Oh, kan sing ane lho. Mana-mana, Man. Salah pembuatan untuk lanjut normal normal menurut tipenya loh normal cuman harus memerlukan yang juga profesional juga walaupun pakai saya ngalah nih ngelus tenan ora tahu batu tau ora kaya iki bentino di mumu terus yang datang membantu untuk mengecat seneng tawuran Esa seneng isut tuluran Aku ma'ruf nahi mungkar yang sampean iku tak estawi mesti paham paham opo sing dikarep esa winang ora seneng tau dan karane karane kerambe satu kerambe limang sak semene bro semene limang sak satu kerambe menurut Bang Saleh oke oke siap siap ini sudah jadi benesen bang lagi ya nah, gadat Ambilan, umum gitu. Oh, kan pada sini bro. Iya. sepeda umum. Lu mas kan emang Kalau mas mas ya? Proses buatan rambe Oh proses buatan rambe Oke oke siap siap Amar makruf tukangnya mas tukangnya diwawancara izin diwawancara izin mas ya tukang ini iya jadi ya segini di sana mas mumpung aja diwawancara ya orang mau? sampai buatan Perampitnya sudah hampir Terima kasih yang sudah menonton hingga habis Jangan lupa Terima kasih Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaya